Bakit tinatanong mo pa? Eh, nakita mo na pala kami. Eh, bakit mo siya binigyan ng stick, oh? Eh, yun lang pala eh. Dinala mo pa yung lunchbox niya. Ano mo ba siya? Sumagot